谢谢各位参加今天的试乘会，我我是广宣课，呃，我是国内营业部营销课的课长，那未来媒体这边会跟各位多多配合。那大家先找乙真，找不到我，找不到他就找我，对那接下来，接下来就是说，那个因为刚刚名片忘记发给大家，会补发。接下来我们就要就是我们有聘请一位那个专业的教练来为各位做我们三七三五年的几种特色的简报。那我们欢迎加菲教练。 各位媒体先订，大家好，我是嘉菲猫。那非常高兴可以在这边跟大家讲报三比三五。那待会我们在外面会有一个试乘，那在试乘上面，大家可能就会知道为什么国家厂会找我们的教练团队来为大家做协助，因为这部车的转向非常有趣，它必须要使用一个特别的转向技巧。 那首先要跟大家介绍三 D 三五零这部车，其实我非常的兴奋，因为其实我在去年就一直想要研发有关于三轮车的一个课程，所以今天很荣幸可以在这边跟大家介绍三 D 三五零。那技术应用在设计，设计成就了科技，所以 Quattro 工作室跟洪家盆景结合的状况下，就是研发出很高科技的一个转向系统。 并并且搭配恒佳腾的一个动力科技，所以整部车骑起来是非常有趣而且非常安全的。 在设计理念上面呢，洪家诚一直想要做出最高品质的摩托车，他以汽车的工业的方式下去做设计，所以这部三轮车，它全创下了全球唯一一台由台湾制造的摩托车。其实全球没有任何一个摩托车有这样的创举，它有环游世界三百三十天以及十万公里。那安全、稳定、动力和舒适，都是洪家诚一直想要致力推广。 品牌故事呢？洪家腾其实早期就是以四轮的沙滩车起家。大家都知道，沙滩车里面包含轴承，包含它的结构设计、转向系统，它都是非常需要精密设计的。那也是因为这样子，所以跟 Quattro 工作室一起去做设计，研发出全世界第一辆采用 HTS 压悬吊系统的三轮车。那在欧洲，我们已经创下了三千台的销售佳绩。 那并且在二零一五年呢，你可以发现到，其实刚刚经理有讲到，我们以前把三轮车定义为残障用车，不过在二零一五年，我们已经成为第一辆可以在台湾法规符合而且上市的三五零三轮摩托车。那在。 这里的一个设计的理念呢，其实，在品牌故事上，我们一直强调，我们以汽车的设计作为导向，而且想要把摩托车做得跟汽车一样安全，所以整体的一个设计以以及它的操控的方式，都以稳定以及操控，并且在湿滑路面上取得最大的一个安全性。环游世界的创举，由在意大利有一位爱心的。 M P 先生，他在为了募集一个心脏手术医院，所以他募资创集了一个一个活动，让这些赞助厂商所赞助的金额将会拿来盖医院。那他做了什么事呢？他骑乘了三一三五零，行驶了三百三十天，十万公里，跨越三十五个国家，有沙漠，有风，有西伯利亚的白色尽头。 你要知道，这部车在三百三十天里面没有发生任何次的摔车意外，那并且在机械上面也没有做任何的维修，所以可见台湾制造以及意大利设计的系统是非常安全而且非常可靠的。 那我要跟大家介绍这组 H T S E R 悬吊系统。我们要知道，传统以前看到的三轮车，它整个设计结构是以平行四边形的，所以它在外侧轮的接地面积在倾斜最大倾角的时候会略显不足。不过我们这呈现三点式的 H T S E R 悬吊系统。 它可以在转弯最大倾角的时候产生更大的抓地面积，所以我们官方在做测试的时候，诚心把整部车车壳都拆掉，那并且做高倾斜的一个测试，甚至已经磨到水箱了，车子都还没有翻车、转档的一个状况，所以它的倾斜极限是非常非常大，那这都是拜我们的 HTSER 倾斜系统所赐的。 那并且这样的车，我们搭配了铝合金双 A 背，所以在簧下重量它变得更轻巧，所以它整体在操控上是非常轻盈的。那全车系都搭载金属油管，所以让它在长时间的骑乘状况下，你的刹车的手感不会改变，因为你的油温是可以被控制，管子是不会膨胀的。那看到这一张照片，你一定觉得这是一部超跑的一个前轮。 你可能似曾相是在意大利的超跑上面有看到这样子的一个六爪的轮框，并搭配我们的划线碟盘。那这样的一个设计，最主要的目的就是大量的一个粉尘跟它的散热性都可以。 应用风压可以带走，所以我们在碟盘上面的散热以及来历片上面的一个粉尘都可以迅速被带走，而且它的烤漆质感是使用汽车的烤漆，所以整部车它显现的就是一个质感。那并且我们还搭配了全半热熔轮胎，很多人可能认为说，哎，三轮车抓地力应该已经很好，它比较不会。 转导它已经不会转导了，它的抓地力不需要这么好。不过红家人还是配备了半热熔的胎在全车机上。那这样的鱼眼大灯，那你可以看到，这你可能是想象什么车会使用 LED 的鱼眼大灯呢？就是在我们奥迪 R8，我们的千万以上的车，你才会有机会看到 LED 的大灯。不过我们的3 d 3 5 0它已经在目前的规格。 放下了 LED 的鱼眼大灯，并且你会发现说，洪家腾在设计上面不省成本。你可以看到整体的一个模具的组装，它是好几块的一个组合，那并且在线条上勾勒的非常的精准。那你要知道，只要是在有做工业设计研究的朋友，当一个设一个塑胶射出，如果要抓出这么多线条，它一定是成本会大大提升。不过为了美观，为了设计，我们在这边是不省成本。 那在仪表上面呢？全国首创，它有气温跟水箱的温度，它会显示在我们的仪表上面。所以你可以很精准的知道，哎，我现在骑到的也许是一个比较热的环境，那我的水温的改变，那是不是有需要做一个休息，还是人员上面也需要做休息？在仪表上面，它可以很清楚的告诉你现在的气温是多少，现在水温是多少。 那我们可以看到 H T S 的液压倾斜系统，它还包含了一个驻车拉杆，所以大家会发现说，哎，上这样子这么宽幅度的车上车、上下车是很不方便，因为也许你没办法脚一抬马上跨到你的坐垫上面。所以在这个时候，你只要将你的驻车拉杆拉下，你可以踩到车上再跨过去，车子都是相当的稳。不过在这里，请媒体朋友们再帮我们再强调一下。 因为 H T S 这个液压驻车系统是临时性的，它有安全考量，就是说今天你一定要在视线范围内，你拉着，而你只要一一离开你的视线，就要将中柱立起来，因为我们会怕担心，会有人不小心去把你的拉杆拨起来，要这要特别的帮们再强调一下。那龙形结构高刚性车顶。 当然，我们是三轮的车子，所以我们的车头一定会较重。那如果说我们在传统的，我们使用传统的一个钢性车架的话，它可能会发生我们前轮在转，后轮跟着转的时候发生车体的扭动。所以我们在龙形结构上面做的更加的设计，它可以让我们在倾斜的时候，前后轮都呈现一直线的倾角，所以它不会造成扭动。那这样子好处是轮胎它所接受的变形量，它弯道里面。 它可以更稳定，那不会产生一些跳动以及一个侧滑的现象，所以这样的车体搭配的三轮车是非常创新的一个结构设计。那这边特别强调，整部引擎它取代了波斯，它用滚针去代替了波斯，所以它在引擎模号上面它变得更为在动能损耗上将会更低，而且滚动性更好。 所以，三百五十 c 四 D 搭配混针的旋转引擎是三 D 三五的引擎输出，CDS 前后联动刹车系统。那我们都知道，最好的刹车的一个控制，不管是在两轮的车子上面，它的最好的一个刹车方式叫前七后三。那前面七分力，后面三分力，主要目的是为什么？当你在刹车的时候。 前轮的重心会往前开始抛，那如果说你前面百分之一百的力量下去的话，后轮可能会上扬。那当后轮开始上扬以后，后轮的接地面积就会变小，那所以后轮可能就比较容易甩动。不过后面的三分力在前面抬起来的时候踩下去，后轮会有一个后蹲效应，所以你的两颗轮子的抓地面积会变得更大，可以有效率的缩短刹车距离。但前提是。 要做出前七后三，必须应该是要有长时间的驾驶经验或者专业受过专业训练的骑士才有办法做到。不过 C B S 前后联动系统，它在用脚刹车踩下去或左手拉杆拉下去，它马上就是呈现前七后三的刹车方式。所以你不需要受到精密训练，你任何人只要使用我们的刹车系统一按下去，就是前七后三的刹车效率。所以这个。 大大的提升安全性，所有的不管是婆婆、妈妈或没有经验的骑士，跨上我们车，他踩下去就是如同专业人士的刹车操控。那可以看到说，我们除了点烟座以外，我们更增加了 USB 插座放在前置物空间。为什么？我相信所有的人跟我一样，只要跨上三 D 三五，零，都想要赶快去换挡一圈。 那在环岛的同时，GPS 手机都会需要充电，甚至有行车记录器，所以我们直接在我们的车上有 USB 的供应电源跟前置入空间，我们这些高科技的产品都可以在这边有效率的被充电，所以就不用担心，哎，用到一半没有电。那超大置物空间，我们其实以往大型旅休旅塑客来， 最注重的就是这个安全帽，我不想背这种，我一定要可以放到我车子里。所以在我们的置物空间里面可以容纳两顶安全帽，并且在后架上面可以再搭搭配一个后箱。所以在整体上面，你在旅游舒适性上面是非常的足够，你的安全帽是不用提着到处走。那所以，洪家腾最主要的目的，创造这部车就是为了要安全。 那大家在，大家都知道，在欧洲有很多跳动路面，包含在台湾这个地面的状况都不是太好，尤其是在下雨天的时候，所以我们制造了一部以安全为目的的三轮机车，那改变台湾的用车环境。 那在这边，我们的第一波购车优惠，我们目前的建议售价是二十八万八，不含排险。那在想分期零利率，我们第一个方案是，你可以想真正的零利率，它有三十期的零利率。那现金购车优惠的话，有一万二的尊荣礼券。那这个礼券你可以到经销商去保养以及做爱车的鉴检。那我们在全省有四个主要的经销商以及。 更多的分销商，那请媒体朋友帮我们大大宣传。想要买三一三五零，只要到我们的经销商，目前都可以享刚才的优惠哦，订购车款。那待会我们就准备移动到我们的外面，进行我们的安全驾驶的一个讲座。那。